Carissimi, il Signore vi dia la pace. Sono Fra Emanuel e insieme inizieremo un viaggio per conoscere alcuni particolari meno saputi sugli affreschi della Basilica di San Francesco. Perché proprio qui. Nel tempo di San Francesco qui non c'era niente, non c'era nulla. Questo colle era chiamato Colle dell'Inferno perché qui venivano puniti, venivano giustiziati i malfattori della città. E si racconta che San Francesco passando di qua e vedendo questi disgraziati che finivano la loro vita qui, diceva ma io sono un peccatore, forse più peccatore di loro. Per questo voleva pure lui essere sepolto come loro, fuori le mura della città. E così, per volontà di Papa Gregorio IX, i frati hanno eretto questa basilica in onore di San Francesco. Il Papa ha detto di reggere una basilica che possa raccontare possa parlare di quanto il Signore ha operato in San Francesco. Ed è proprio così. Sul Colle del Paradiso si può leggere, si può vedere. E vedete la Basilica? È vero, è veramente così. È un libro aperto. Quando uno entra può leggere, può entrare in, entra in contatto con la vita di Francesco e la vita di Gesù. Thank you.